Bueno, soy María Inés, soy del Colegio San Francisco. Nos encantó la visita, la verdad que es muy hermosa. Los vi a los chicos muy interesados. Eh, nos encantó todo, la, parte de, lechuga, por ejemplo, con las raíces en el agua, eh, la parte de frutales. Los vi a los chicos muy interesados.